somos discípulos misioneros en salida. Bolivia, rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Saludos a todos ustedes que nos acompañan en ese momento. Soy Monseñor Eugenio Cotter del Vicariato Apostólico de Pando y me acompaña en este momento el Padre Carlos eh, Curiel, eh, que felicitamos por el nombramiento en eh, su diócesis nativa de Carola, en eh, Venezuela, que hasta ahora eh, es el, obispo auxiliar de Cochabamba. Dialogaremos con ustedes un momento sobre la primera asamblea de, general de América Latina y Caribe. Monseñor Carlos, empezamos a explicar la palabra asamblea. Pues muy bien, yo creo la asamblea podríamos, vamos a decir, resumirla en que es un encuentro de todo el pueblo de Dios. Anteriormente se celebraban las asambleas del episcopado latinoamericano y desde ahí pues los obispos discernían, habiendo escuchado al pueblo de Dios, sobre el acontecimiento eclesial en nuestra América Latina y el Caribe. Y ahora se trata de la participación de todo el pueblo de Dios laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, todos caminando juntos. Y es en esta dinámica de la sinodalidad a la que de tanto el Papa nos ha llamado. Por lo tanto, es un acontecimiento eclesial inédito. Es la primera asamblea de América Latina y el Caribe. Asamblea eclesial, es decir, de todos. Es eh, una dinámica nueva la, última asamblea no eh, eh, eclesial sino conferencia fue en realidad la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y caribeño fue en Aparecida en el 2007 seguía la anterior, la cuarta de Puebla que eh, pasó alrededor de 10 a 15 años las cinco asambleas tenían más o menos un tiempo de 10-15 años entre la una y la otra, desde la primera, eh, que si no me equivoco era de Río, hubo Medellín, hubo Puebla, eh, era tiempo entonces de un momento en que la iglesia se pare y vea que la propuesta de Aparecida, que nos invitaba a ser eh, discípulos y misioneros en América Latina y Caribe, cómo la estábamos viviendo, cómo la hemos recogido qué ha generado en la iglesia. Eh, era necesario entonces este momento nuevo de sinodalidad eh, para empezar. Estábamos pensando y todos esperando de eh, pensar una sexta conferencia episcopal y en vez eh, desde el selam en diálogo con el Papa Francisco, lanzaron esta novedad, porque no fueran solo los obispos con un grupo de expertos o de personas dedicadas al trabajo de la evangelización, sino propio recogiendo a Parecida, fuera el pueblo de Dios evangelizador, enviado y misionero, que se reuniera junto con sus obispos, a reflexionar estos desafíos. Y por eso es que nosotros queremos hacer énfasis en lo que también nos ha dicho el Papa. Se requiere una actitud de escucha, una actitud de escucha de la voz del Espíritu, que nos ayude a discernir para ver la realidad y discernir desde ella, desde un diálogo entre todos, un diálogo de todo el pueblo de Dios, para que así caminando juntos podamos también discernir la respuesta que como iglesia debemos dar ante los desafíos que se nos han planteado desde el ver la realidad, desde el ver esa realidad que se ha originado a raíz de aparecida en los pasos que hemos dado, en qué nos hemos quedado paralizados, qué nos falta de seguir, para seguir caminando en respuesta a esos eventos tan importantes a los que nos llamó eh, la conferencia de Aparecida. Por eso damos gracias a Dios y pedimos el Espíritu para que nos ayude a tener esa actitud de escucha. Debe haber entre el pueblo de Dios diálogo y discernimiento. Pero, Padre Monseñor Carlos, eh, hay también eh, otras dos razones que acompañan estos 14 años de Aparecida. De hecho, nos estamos acercando a la celebración de los 2000 años de la redención. El de 2033 es un punto referencial como se celebró en su tiempo el primer milenio de la redención en la historia de la Iglesia. Nos acercamos al segundo milenio de la redención, un año santo extraordinario. Entonces nuestra mirada, eh, mientras nos encontraremos, será ya con esta atención a este momento, pero no solo, hay un elemento más. El jubileo guadalupano, es decir, los 500 años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, un evento fundamental para la fe y la vida del pueblo latinoamericano, del pueblo que se inicia en México, pero indudablemente las repercusiones pues, han sido en todo nuestro pueblo latinoamericano damos gracias a Dios por esa presencia y esa manifestación desde mostrándonos su rostro materno en nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a nuestro querido hermano San Juan Diego. Desde ahí pues celebramos ese acontecimiento con gozo y con esperanza de que también nos sirva de impulso para seguir adelante caminando alegres en la esperanza firmes en la fe y podamos con nuestra vida comunicar la alegría del Evangelio como discípulos y misioneros en salida. ¿Qué es concretamente? Eh, ¿Cómo será esta asamblea concretamente? La cita está a noviembre, desde el 23 al 28 de noviembre en Ciudad de México, una parte de personas podrán ir de manera presencial y las otras participarán de manera virtual. Creo que ahora ya todos somos expertos de reuniones virtuales que han eliminado viajes y distancias y eh, con eh, computadoras y teléfonos no hay problema de virus, permitirán una amplia participación de toda la iglesia latinoamericana y caribeña gracias a esta doble modalidad y eh, permitirá poner en estos días momentos de reflexión, de espacio, de informaciones, de, eh, de diálogo, de dinámicas que ayudarán a recoger todo el camino que la Iglesia ha recorrido, eh, sobre todo en estos últimos 14 años, y ver cómo preparar estos tres eventos grandes, especiales, que les hemos recordado. Esto será en noviembre de este año en Ciudad de México, presencial y virtual, en todas las redes eclesiales de, comunicación y las redes sociales. Estos serán los momentos importantes que ya tenemos que ir, eh, eh, ir tomando en cuenta y preparándonos en el tiempo. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo preparar? Yo creo que lo primero es esa disponibilidad que debemos tener todos como pueblo de Dios. Insistimos en eso. Abrir nuestro espíritu, abrir nuestra vida a la acción del espíritu para que juntos discernamos la voluntad de Dios. Y por lo tanto esa disponibilidad también nos invita a que entre todos, desde un diálogo fraternal, porque eso es lo que somos, todos hermanos, como nos lo ha recordado el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, todos como hermanos, debemos irnos motivando y animando a ser partícipes, porque esa es otra de las realidades que tenemos que tener en cuenta en esta asamblea. Si bien decíamos la escucha, se requiere también de participación y de corresponsabilidad. Tenemos que llamarnos la atención para que todos podamos responder, responder desde nuestras posibilidades, desde nuestra misión en la Iglesia, que es la de llevar la alegría del Evangelio. Abramos nuestro espíritu a esta asamblea. Seguramente será importante eh, sacar otra vez el documento de Aparecida, si es necesario desempolvarlo, y eh, volver eh, con nuestros grupos, con catequistas, con animadores, con jóvenes, eh, hasta con chicos de la infancia misionera, eh, con eh, comunidades religiosas, sacerdotales, con parroquias, retomarlo, volver a leerlo y volver a pensar y mirar cómo estamos viviendo estos desafíos que la comunidad episcopal hace 14 años nos ha presentado y seguramente al final de, este pequeño documental habrá una página de las redes sociales donde podrán encontrar material que les ayude a preparar esto, esto retomar los documentos de Aparecida y poder prepararnos a través de, su, volver de su relectura eh, para leerla de nuevo y eh, en los grupos ver cómo estamos viviendo. Pero no solo esto, recuerda bien el Papa Francisco que hay que hacer otra cosa. Yo creo que lo fundamental también es que estemos abiertos a la, a la voz de Dios. La voz de Dios es la voz del Espíritu y el Espíritu va y viene, no sabemos de dónde, ni a de dónde viene, ni a dónde va, por lo que es muy importante, nos decía un gran santo, San José de Calazán, que estemos atentos para que no pase sin dejar frutos. Abramos a la acción del Espíritu y caminemos juntos. No tengamos miedo a encontrarnos con el hermano, porque en la diversidad es que está la fortaleza de nuestra iglesia. Desde la diversidad busquemos esa unidad para que juntos podamos caminar dirigiéndonos hacia esa asamblea, que es un acontecimiento eclesial que nos va a dar muchas fuerzas para seguir siendo esa iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Dios quiere, un pueblo de Dios que camina junto en, este, en esta atención al Espíritu es fundamental que seamos una comunidad en oración, una comunidad, un pueblo eh, en oración, el pueblo de Jesucristo. Entonces, eh, en nuestro caminar eh, como iglesia, aprendamos y damos tiempo a esta oración que prepara esta asamblea, propio para ser capaces de escuchar, de percibir la voz del Espíritu que nos guía en este proceso eclesial, eh, en esta asamblea, que es eh, grande, que es importante, va seguramente a ser eh, la más grande, por los medio que hoy tenemos, la más grande participación de todos los eventos eclesiales, seguramente. Bueno, no a nivel del Concilio Vaticano II, pero seguramente va a tener una grandeza que se le acerca. Entonces, la oración, recuerda el Papa Francisco, lo recuerda el presidente del CELAM, el obispo presidente del CELAM, que eh, es necesario que empecemos a rezar por esto, eh, a meterle el corazón, el espíritu, la atención y después con los instrumentos que van saliendo empezar a trabajar. Seguiremos los pasos de María, hacia Guadalupe. Seguiremos los pasos de los discípulos, de los apóstoles enviados a evangelizar. Seguiremos los pasos de los 72 eh, eh, discípulos más allá de los apóstoles que han ido enviados por Jesús a llevar este anuncio de esperanza, seguiremos los pasos de las primeras comunidades cristianas que en su manera de vivir la fe se han vuelto misioneras y en sus persecuciones se han vuelto eh, discípulos que han llevado en el mundo de entonces la eh, el anuncio de esta salvación de esta vida nueva que el Espíritu eh, ha regalado y que Jesucristo ah, nos ha donado con la redención. Todo esto lo vamos viviendo en este evento eclesial y preparándonos a este evento eclesial. En las redes sociales encontrarán los materiales que les ayuden a preparar todas estas dimensiones. Seamos, por tanto, los discípulos misioneros que necesita nuestra América Latina, el Caribe, y así podamos ser presencia viva del Evangelio de Jesucristo presencia del resucitado que camina junto a su pueblo y quiere que el pueblo camine, vuelvo insisto, alegres en la esperanza, firmes en la fe y podamos comunicar al mundo la alegría del Evangelio. Hay un logo que recoge todo esto y que tenemos que acostumbrarnos a poner y a mirar en estos días eh, una, franja eh, color azul, color del mar o color de las lagunas o color de los ríos que reflejan el cielo, eh, un barco eh, que va surcando este, esta franja azul dentro de un, eh, mundo verde detrás que recuerda el, ambiente común, la casa común de la naturaleza en que todos caminamos y América Latina en manera especial y dentro de todo esto el perfil, la silueta de América Latina y Caribe en una estrella la estrella que recuerda en todas las imágenes y, eh, icónica la Virgen eh, que acompaña este caminar de la Iglesia. Con esta mirada le deseamos un buen y feliz camino hacia la primera Asamblea General de América Latina y Caribe. Vivámoslas con gozo y con alegría. Dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca y seamos ese pueblo de Dios que unidos seguimos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Te invitamos a que te informes y participes en tu comunidad eclesial.